weiß nicht, was du von mir willst. Entweder du redest mit mir oder ich gehe gleich einfach. Reicht das? Reicht, ne? Ist gut jetzt? Dann auch fort. Reicht jetzt. Junge, wenn ich sag, es reicht, dann düse ab jetzt reicht jetzt, Digga. Mach jetzt einen Abgang. Ansonsten rufen wir die Polizei. Also geh. Ja, verpiss dich. Geh. Geh. Ich will das haben, oder was? Jetzt geh. Die Polizei. Manchmal bei der Gegenstraße und wir werden gerade von jemandem belästigt in einem Entenkostüm. Das ist ein Kollege, der da filmt was hier gefilmt wird. Kann ich nicht beantwortet, ich mich hin gerade. Wisst ihr, was deine Mission ist? Nee. Alles klar. Mach's gut, ne? Wiedersehen. Ich will in meiner Mutter mit meinem Vater was von dir machen. Stell die mal dazu. Schau nicht. <laughs> Ja. Danke. Ich mir echt extra von Eis nach hierher, um sowas zu sehen. Jetzt Maske aufsetzen. Dass sich manch einer äh, der Art und Weise produziert, äh, kann ich nachvollziehen. Ja. Hier schon nochmal kurz den Ausweis. Warum hast du es schon notiert? Ich meine, es gibt auch andere, die auch wieder im Wegrennen also Ja, aber dann sind die halt dumm. Für jetzt, für hier heute, bekommen sie einen Platzverweis, aufgrund dessen, dass sie irgendwie durchführen möglich, dass sie nochmal einzutreffen sind. Mag ich nicht. Folgenklassen sein, um sie brauchen haben. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Okay. Das wären nur die Folgemaßnahmen, die ich Ihnen androhen muss. Ja. Okay. Dann tschüss, schönen Tag noch. Dagobert reiht sich mit ein, das Dreckskapitalistenschwein. Und der größte Vollidiot ist Quack, der Bruchpilot. Doch die größte Bitch im Endpack ist seine Freundin Daisy Duck. Heimlich will sie den Schwanz von Gustav fucking ab.